Tak balik mana kita punya deal eh Busy sangat sampai lu buat on the block eh Grab lu sama jantan kau sedap weh Keep it straight 170 highway Tak balik mana kita punya deal eh Busy sangat sampai lu buat on the block eh Grab lu sama jantan kau sedap weh Keep it straight 170 highway You run like marathon Tapi kalah kena tembak ke James Bond sebab tak di malaka iPhone Macam Mika Maka rebut on the dead phone Bila masa call biar phone kau got ring ring Rupanya busy tengah sebut touchy touching Dia nak mengadu salah ku dah mula rusing I look like lah tu kau ni memang kaki pusing Handa tau engkau tau suka sangat pala tau Suka dikata nasty tapi tengok siapa caw Dah lali dengan semua gerak geri rentak kau Dan sebut lagi nak tanya apa feeling engkau tau ha, ha. tak balik mana kita punya deal eh Busy sangat sampai lupa on the prop eh Gerak lu sama jatan kau sedap weh Keep it straight satu tujuh kosong highway Tak balik mana kita punya deal eh Busy sangat sampai lupa on the prop eh Gerak lu sama jatan kau sedap weh Keep it straight satu tujuh kosong highway Tak balik mana kita punya deal eh Busy sangat sampai lupa on the prop eh Gerak lu sama jatan kau sedap weh Keep it straight satu tujuh kosong highway Ya, aku masih ingat what you promised to me Kau kata kita will be together as one But aku rasa like I'm the only one to stay oh, Why you couldn't keep all what you say Kalau yang tidak kena just tell me Tell me this if you just wanna play Begini kah air kisah yang lama kita cinta Kita ada konsep dan way Keep it straight, 170 highway Tak balik mana kita punya deal eh Busy sangat sabar lupa on the prop eh Gerak lu sama jatuh kau sedap weh Keep it straight, 170 highway